So, where are we? Dance, of <laughs> course. and what are we doing? We are going to go bicycling. <laughs> and we are going to do it right. in a minute. Gdańsk, tak jak, tak jak wskazuje na to ta architektura, będzie kiedyś drugim Amsterdamem. Do zobaczenia na następnych imprezach. Dzięki! Sygnał!